Hola, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hacer una exquisita tortilla rellena de queso arzúa, de tartufata y cebolla caramelizada. Con unos huevos que son increíbles, de gallinas criadas en el suelo, de naturaleza, los tenéis que probar. Además estos vais a alucinar con el secretito que tienen dentro. Venga, vamos a empezar. Necesitamos unas patatas, estas son pequeñas, pero en torno a 4 o 5 patatas. El queso de arzúa, que ya veréis, eh, la tartufata. Vamos a utilizar 5 huevos, cebolla caramelizada y aceite. Y un poquito de sal. Vamos a cortar las patatas finitas como para tortilla. Así, de este grosor más o menos. Ponemos a freír las patatas. Con mucho cuidado que no nos salte el aceite. Cuando las patatas están doraditas, vamos a escurrirlas. Y vamos con los huevos. ¡Voilà! <laughs> Ahí está el secreto. Huevos increíbles con dos yemas. Son yemitas pequeñas, pero cunden muchísimo. Así que vamos a echar solamente cuatro huevos. Vamos a batir los huevos. Añadimos las patatas al huevo. Y la cebolla caramelizada. Y esto vamos a espachurrarlo todo un poquito, removerlo bien, para que todo se integre. Y que no se nos olvide la cucharita de tartufata. Guau, ¿Cómo huele esto? Brutal. Ponemos un poquito de aceite en la sartén y le vamos a echar la mitad de la tortilla. Cortamos el queso de alzúa. Fijaos qué cremosito. Y lo vamos a poner en nuestra tortilla. Y ahora vamos a tapar con el resto de la tortilla. Es el momento crítico de voltear la tortilla. ¡Guau, guau, guau, guau! Pintaza, pintaza. ¡Uh! Perfecto. Y aquí la tenéis prácticamente lista para emplatar. Pues aquí tenemos nuestra tortilla terminada. Vamos a ver por dentro cómo queda. ¡Wow! Ah, ¡Qué increíble! Con el quesito. Además ha sonado crujiente la capa de <laughs> La tartufata, ¿eh? sí, sí. Pues a comer.